हेलो फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो ब्लगमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज चाहिँ मेरो ब्लगमा मेरो साथमा यहाँ दाई हुनुहुन्छ लामा दाई अनि अशोक भाइ हुनुहुन्छ अनि पाखिन ब्रो त्यहाँ सामान किन्नको लागि लाइनमा बसिरहेको छ यहाँ दाईहरूको क्लासको साथी बिमला बहिनीको घरमा मोमो पकाएर खाने भन्ने प्लान बनाएर यहाँ सामान किन्नको लागि नै रेडी भएर बसिरहेको छ <laughs> see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just. लामा दाइले होइन प्याज काटिया छ बन्द काटिया छ काटौँ काटौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो अशोक भाइले यहाँ आँटा बुझिरहेको छ होइन कालिम्पोङ ब्रोदर त्यहाँतिर रेजुमे लेखिरहेको छ होइन मेरो त चस्मा लगाएर मलाई चाहिँ प्याज चाहिँ आँखा खोलेर आएको ल अब हाम्रो यहाँ मोमोको किमा पनि रेडी भइसकेको छ अब मुझ्नु मुज्नु मात्र बाँकी हो आँटा मुझिसकेको छ अब एकछिनमा रेडी हुन्छ हाम्रो मोमो होइन यहाँ अहिले यहाँ पाइनएप्पल काटिदिएछ है हाम्रो राई भाइले एकदम जुसी रहेछ दुई शब्द जान दुई शब्द दिनुहोस् तपाईँले कस्तो लाग्यो बारेमा के भन्नु इट्स रियली डेलिसियस होइन हल्का यसो ब्ल्याक पेपर सस सियो सल्ट पनि सियो पनि हालेको छ होइन mm. धेरै राम्रो छ तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् होइन यो जस्तो हाम्रो अब स्टार्टिङमा पाइनापल छ अब चाहिँ हामी मोमो बनाउनुतर्फ जाँदैछौँ यस यस अफकोर्स होइन सबैजनाको बल सबैजनाको एउटा एफोर्ट छ सबैजनाले मेहनत गरेको छ अवश्य मिठो हुनेछ हेर्दै गर्नुहोस् डेलिसियस मोमो खाना रहेछ प्लिज हाम्रो मोमो बनाउने कार्यक्रम सकिसकेको छ सस पनि भइसक्यो सस त झमेको छ What एकदम मिल्छ is this? मोमो यसरी खाँदैछ मलाई फेरि कपमा कस्तो त असोपात बाबा एकचोटि खाएर देखाउनु न त खाएर देखाउनु

मेन गेस्ट त भर्खरै यहाँ भएछ अनि बल्ल आएको छ मेन गेस्ट चाहिँ होइन कम होला <laughs> किन किन यसो हेर्दा पनि माइक पनि मोमो मोमो लाग्यो है मोमो मिठो मोमो मोमो मिठो खाएर पनि होला होइन त्यो तातो मिठो मोमो पिरो होइन मिक्स भएको मोमो खायो होइन धेरै मिठो लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो बिमला नानीलाई होइन तपाईँलाई धन्यवाद होइन खानासाना मिठो खायो अनि तपाईँहरू पनि प्लिज जति पनि जापान जति जति पनि जापान हुनुहुन्छ नि होइन गेट टुगेदर गर्नुहोस् सबैजना भेट्नुहोस् यो मेरो सल्लाह सुझाव प्लिज अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त हाम्रो भिडियो हेर्ने साथीहरू सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला जतिजनाले हेरेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि सेयर गरिदिनु होला लाइक एन्ड कमेन्ट अनि यस्तो मोमो यस्तो बनाउनुहोस् कि होइन तपाईँले खानाभन्दा अरूले हेर्ने मान्छेले खाउँ खाउँ मन लागोस् बुझ्नु भने ओ त काहीँ नि सेयर सेयर गर्न गर्नु पऱ्यो नि त फेरि होइन खानेकुरा सेयर नगरे पनि खाइरहेको भिडियो त हामी सेयर गर्न सक्छौँ त होइन यहाँबाट यति भन्दै आजको हाम्रो ब्लग यहाँ अन्त्य गर्न चाहन्छु हाम्रो नेक्स्ट भिडियो फेरि बोली आइहाल्नेछ त्यति बेलासम्म लागि आजलाई यहाँ आएर बाई बाई भन्न चाहन्छु होइन अब यो यसरी मोमो आयो नेक्स्टमा सायद अब कुनै अर्को राम्रो डिसहरू बनेर आउनेछ प्लिज धैर्य गर्नुहोस् प्रतीक्षा गर्नुहोस् हेरिरहनुहोस् तर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोस् होला धन्यवाद